Estamos aquí en la ruca del Lonco Jacinto Claleo, que es el lonco de la comunidad de Yaleco, que está ubicada a 27 kilómetros entre eh, Zapala y Cutralcó, digamos, sobre la ruta 22. Nuestra comunidad está compuesta por 37 familias, pero ahora puntualmente estamos en el espacio que se le denomina invernada, ¿no? Y este espacio se encuentra así vacío, vacío de, personas y, de animales, digamos, como es el chivo y el caballo y la vaca o la oveja. Y justamente en este tiempo es donde la familia se encuentra toda en la veranada, porque el espacio está en una etapa de, renovación, de, descanso. La veranada, bueno, nosotros en la expedición y tanto lo militar se hicieron dueños los militares y al uno de los jueces que andaba entre los milicos están adueñados esta parte. nos fueron sacando de a uno. Como hacer el primer año iban sacando uno. Al segundo año iban sacando dos. Y así iban. Y hasta el final llegaron a sacar a 30 personas de esta parte. Que este era campo de comunidad de Puel Mi bisabuela que